It's силы немерено, дайте коням мне до дома. Меч ратью пойдем до погони ворона. Пусть молодая сердцу дорога, да не пристала нам сидеть по хатам. Дайте коням мне до дома. Были мы братцы давным-давно, черные силы пришли войной. А Он слишком силен. Мы тебе поможем. We are deep believers, we play We are not monsters We are the best Are united in soul